С вами Руслан Нагорнюк и школа боя УЭЛ. В этом уроке мы покажем более продвинутую технику бокового удара. А именно, как использовать плохую технику противника, когда он исполняет боковой удар, ему же во вред. Итак, сейчас мы покажем это в учебном бою, эту технику, а потом разберем ее уже на упражнениях. Сейчас партнер будет атаковать меня круговыми ударами сбоку, снизу, сверху, а я буду использовать уже ту технику, которую мы сегодня будем с вами изучать. Если противник бьет более замашистый удар, вот, вот так у него идет, а это очень часто, можете отследить это даже на э, поединках профессиональных бойцов, и видно, как они руку держат, потом замах и удар. Если вот этот замах есть, партнер бьет замашистый удар, стопер бьет, я могу вот просто влезть вот сюда. Если я буду бить прямо, вот просто прямой удар, этот удар может все-таки меня достать. Вот, бей замашистый, удар и вот можешь немножко достать. Что мне нужно? Мне нужно правильно выставить локоть. То есть я бью, и вот как бы локоть немножко защищает, ну не немножко, а нормально защищает меня. И эта рука ставится на подбородок. И сила его удара, она даже подталкивает мою руку. То есть по факту получается так, что бей меня, да, вот раз. Видите, я прячусь за плечо. И, да, здесь открыто, но я же вижу, куда он бьет. Если бьет снизу, Та же, то же самое. Я вот так наношу удар. Как бы моя рука, локоть, он как бы <laughs> целится в руку партнера локоть, а кулак целится в подбородок. Сейчас партнер просто вот такими вот прямыми руками пробует вверх, вниз. Моя задача, пошли. Моя задача, раз, локоть, два, да, вот, раз, да, два. Вот я просто стараюсь полусогнутой рукой вот такой целиться локтем и прикрываться. Поехали, да. Так, упражнение такое защита локтем. Во-первых, партнеру очень неприятно, потому что он попадает мне на локоть. Ему больно, в предплечье ударяется. Поехали, да. Итак, следующее упражнение. Уже рикошетный удар. То есть я стараюсь наносить удар таким образом, чтобы локтем сбить сейчас перчатку и ударить в э, эту перчатку, в лапу. То есть для чего это нужно? Да. Вот видите, я как бы буду удар в удар ходить, и эта рука уже будет сбивать. И мне надо натренировать вот это ощущение локтя, чтобы он сбивал вот как э, бьющую руку. Поэтому партнер держит руку, вот, держит вниз сначала, потом будет бежать сбоку, а потом сверху. Итак, вниз. Эта рука как будто голова. Я вот делаю удар. Раз. Видите, у меня двигается вот плечо. Вот, вот так выношу локтем вперед, удар. Сделали раз, потом боковой, да, делаю два, сверх немножко, и вот сверху как бы, да, три. И вот так оно э, смотрится. Поехали, давай. Раз, два, три, на другую руку, да, же да, раз, два, два, три, да. И вот отрабатываем, как бы перчатка, перчатка. Следующее упражнение. Уже сбив идет в предплечье. То есть рикошет в предплечье. Держи руку и эту руку. Я уже не просто локтем, а уже стараюсь сбить вот в предплечье. Наношу вот такой сбивающий удар. Раз. И немножко выше. Два. Пошли. Раз. Два. Раз. Два. Также на другую руку. Да. Партнер уже наносит такие прямые удары, размашистые, в голову и по корпусу. Делаю как бы защиту и попадаю в него. Поехали, да. Раз, два, три. Да. Уже двигаемся обычно, да, пошел. Да. Следующее упражнение. Партнер уже не просто прямые бросает руки, а уже пробует попасть не в голову, боковым ударом. Более-менее таким замашистым. Также по корпусу старается попасть. Может даже нижний бить. То есть все круговые удары. И он стоит, удар, отошел снова. Удар, отошел. А Моя задача правильно, зеркально отразить его удар и попасть ему в подставочку. хорошие боковые круговые удары технично, а я уже пробую войти внутрь его как бы техники и сблокировать его атаковать. То есть мы играем, кто кого обыграет. Его задача попасть меня в лицо в корпус, а моя задача правильно сработать техникой, защиту поставить и попасть в него. Он делает тоже подставку. Уже такая игра, кто кого обыграет. Следующее упражнение. Партнер уже может делать не одиночный удар, а делать двойки-тройки. А моя задача правильно отработать вот, входящую технику на боковой удар с а, защитой локтя. А, первая ошибка. Ребята, когда вот делают эту технику, они стараются бей меня, они стараются локтями как бы сбивать. Нет. Сбивать бей. Сбивать вот так не надо. Надо, основная цель это все-таки попадание в противника, а локоть это уже второстепенная, она как бы выставляется на потом на защиту. Бей. Раз, два. То есть контроль бросаем только в голову кулака. Раз, два. Это первая задача. Вторая. Естественно, что иногда увлекается и только старается делать на опережение. То есть партнер бьет рукой и вот просто ударяет. Локоть не дорабатывает. Даже вы ударите, но рука ударная может вас достать. То есть все-таки локоть защищает, э, сбивает руку. Вторая ошибка. Третье. Локоть может сбивать, но плечо висит. И тогда тоже удары бывает проходит в лицо. Здесь кроме локтя еще прячемся за плечо. Это тоже очень важно. То есть прячемся за плечо. Иногда даже надо немножечко подсесть. Если удар идет более прямой, такой, да, я вот немножко даже подседаю. Следующая ошибка. Когда меня партнер бьет, я вот это все вроде правильно делаю, но удар мой уходит немножко в сторону, как бы я вот, вот так бью. Тогда тоже можно пропустить удар. И нет большого вреда противнику. Старайтесь удар все-таки как бы по прямой вносить локоть круглый, плечо прикрывает, а направление удара в противника, вот влезть надо, бейда. Вот, это, это будет с этой руки более правильно, вперед, входим вперед, входим, да. Следующая ошибка. Иногда, когда бьют в корпус, да, вот не получается как-то сбить, потому что вот удар идет, проходит. Здесь надо, чтобы плечо двигалось, плечо двигает локоть. Видите, как вот рука еще не разгибается? Когда, и вот тогда потом, видите, какое длинное плечо? И наносится удар. Просто? Нет. Вот так. Вот так тоже, да. Вот так. Двигаем плечо. Это тоже очень важно. Первое. Вы увеличиваете степень вашей защиты во время вашей атаки. И противнику очень сложно атаковать, потому что что не атака, то идет а, контрдействие одновременное, такое как сталкивается с э, танком. Второе, вы становитесь более защищенным, и у вас прибавляется вот этой а, интенсивности боя и характера боя, силы боя. Вы чувствуете уверенность от того, что ваши удары сильные и вы защищенные. Еще очень важно, что когда попадаете во время удара противника, вы попадаете в него, то для него это наибольший вред, потому что во время своей атаки любой человек наименее защищен. Это тоже очень важно и очень эффективно. Поэтому э, пробуйте сначала отрабатывать технику медленно, а, постепенно выставлять вот это все, все, все, все детали. И постепенно увеличивайте. Техника заходит довольно-таки легко, если идти по этапу от а, простого к сложному, от медленного к быстрому. Я думаю, у вас все получится. Если какие-то будут вопросы, пишите нам в комментариях, с удовольствием отвечу. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Делитесь с друзьями и до встречи на новых уроках.